eu devia ter quebrado a sua cara. Ai, então vem! Para, gente! Para, para! Para, para. Isso, me. Ai, meu Deus!